السلام عليكم في هذا الفيديو قلت نشارك معكم الوصفه ديال هاد لاصالاد اللي هي كنديرها مؤخرا بزاف وكتعجبني وقلت نشاركها معكم باش نوجدو هاد لاصالاد هنا غادي نحتاجو الخس فعلوا نوعيه الخس اللي بغيتو هنا عندي واحد خياره وعندي جوج تفاحات هنا التفاح عندي صغير داكشي علاش درت جوج اولا الا كان تفاح كبير ديرو غير وحده هنا عندي واحد الطرف ديال الحامض هنا عندي الزريعه ديال القرعه مع ديال الطورنسول مخلطه هنا محمرين وهنايا عندي البيض كوجي غنحتاجو الكينوا هنا الكينوا راه طيبه انا سبق لي درت معكم واحد الفيديو كنشرح فيه مزيان كيفاش توجدوا الكينوا وغادي نحتاجو واحد الاناناس فانا نوريكم كيفاش حمرت هاد الزريعه ديال القرعه مع ديال الطورنسول فانا حمرتهم غير في المقله راه دغيا تيتحمروا ففي هذا الفيديو انا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنوجد هاد la salade بما فيها كل حاجه كيفاش كنقطعها فكتبقى الواحد parfois كتكون عنده الطريقه ديالو كيفاش كي كيفاش كيدير les choses فانا هنايا c'est ma façon كيفاش كنوجد السلطه façon générale فكيف ما قلت لكم فبالنسبه للخص يعني ماشي بالضروره تستعملوا هاد النوع هذا د الخص استعملوا النوع اللي كيعجبكم فانا ديما فما كنوريكم شي حاجه يعني ديروا داكشي اللي كيعجبكم فهنايا غير في لا فيديو هنا راه غادي نوريكم كل حاجه غادي نقطعها راه غادي نخليها ابار راه غاديش نخلط كلشي في بول واحد بالعكس غادي نقطع كل حاجه وكل حاجه نخليها بوحدها ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كنجمع هاد لا سالاد وحتى لا فينيغات اللي كنستعمل فحاجه اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لهاد الكينوا هادي فهي راه طيبه وبارده عندي يعني راه ماشي طيبتها غير لهاد لا سالاد فلذلك ما نقدرش انا نعطيكم الكميه بالضبط ديال شحال عندي هنا الكينوا لان هنايا déjà كنت طيبتها واستعملتها في حوايج اخرين وبقات لي الكميه دي قلت غادي نديرها في السلطه فغير حاجه الا كنتو باقي ما شفتوش la vidéo ديال الكينوا حيت انا سبق لي درت فيديو للكينوا وكنفسر فيه يعني بالتفصيل آه، كنعطي كيفاش طيبوها و surtout نصائح مهمه كنعطي في هذاك la vidéo فنشجعكم بزاف دخلوا شوفوه يعني قبل يعني ما طيبوا الكينوا ضروري تشوفوا داك la vidéo. انا نخليه لكم الرابط ديالو تحت من هاد la vidéo. انا كيف مشيتو معايا هنا التفاح انا غادي ندير ليه ضروري الحامض باش ما يكحلش ديما التفاح ديروا ليه الحامض باش ما يكحلش وهنا غادي نوريكم حتى الطريقه ديالي كيفاش كنقطع هاد الاناناس فهنا غادي ناخذ ال bol هنا عندي داك الخس اللي قطعت انا غادي نزيد عليه الكينوا وهنايا غادي ندوز نوريكم la vinaigrette اللي غادي نستعمل هاد la salade. فبالنسبه la vinaigrette هنا غادي نستعمل زيت الكولزا انا تقريبا غنستعمل شي جوج معالق كبارين ديال الزيت يمكن لكم تعوضوها بزيت الزيتون هنا عندي ال vinaigre balsamique انا تقريبا غادي ندير شي معلقه كبيره ديال هاد ال vinaigre. وعندي هنايا خل تفاح فإلا ما عندكمش خل تفاح يمكن لكم تعوضوه بالحامض ما ننصحكمش تعوضوه بالخل الاخر لانه ماشي بحال بحال وهنا غادي نزيد شويه ديال البزار وغادي نزيد الملح انا عندي هاد الملح الهيمالايا واخر حاجه غادي نزيد لهاد لا هنا عندي هاد لو سيغو داكاف فانا ما عرفتش علاش الكاميرا ما خداتليش هاد la partie فاش كنزتو ما عرفتش ما لقيتهاش فانا غنزيد تقريبا غير واحد المعلقه صغيره يمكن لكم تعوضوه بالعسل اولا الا ما بغيتوش ديروا العسل ما ديروهش فانا غير باش كتجي هذيك الفينيغات كتجي مالحه و acide وحلوه او ميم طون كتجي زوينه مع هاد النوع هذا ديال لي سلطات وهنا غادي نزيد على داك الخس والكينوا غادي نخلطهم فانا كيف ما قلت لكم هذه الطريقه ديالي كيفاش كنوجد لا سلطه يعني كيفاش نحطها فكل واحد يدير الطريقه اللي تتعجبو فانا حيت ما كيعجبنيش نخلط كلشي دقه واحده داكشي علاش كندير هكا فماشي بالضروره ديرو هكا يعني يمكن لكم تجمعوا كلشي في ال bol واحد وتخلطوه هنا غادي نزيد شويه la vinaigrette لهداك الخيار وغادي نحطو فوق من هداك الخس والكينوا وغادي ندير نفس الشيء بالنسبه للتفاح فانا اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لهاد la salade الا ما عندكمش شي حوايج اللي انا هلا استعملتهم فماشي مشكل مثلا هاد مثلا les baies de goji الا ما عندكمش فيمكن لكم تعوضوهم بالزبيب الا ما بغيتوش ديروا الزبيب حيدوهم ما ديروهمش غير هما هنايا كيعطيو واحد شويه د الحلاوه هما الصراحه هاد les baies de goji مختلفين شويه على الزبيب باش نقول لكم راه كاين فرق الزبيب تيكون حلو زايد في الحلاوه على هذا هذا ما حلوش بزاف وكتكون فيه واحد le goût بحال شويه المروره وشويه د الحلاوه ولكن واحد الذوق ديالو عاود كيعجبوني زوينين وصحيين بزاف وهنا غادي نزيد الاناناس فالاناناس مزدتش عليه la vinaigrette خليته هكاك لان déjà هو تيكون حلو تيكون اسيدولي وهنا غادي نزيد فوق منهم هذيك الزريعة ديال القرعة وديال الطونوسول هنا اللي حمرت وغادي نزيد عليهم من بعد هاد لي كوجي وكتكون السلطه ديالنا ها هي واجده فنشجعكم بزاف ديروا هاد la salade انا صراحه كنديرها بزاف يعني عمو سورتو مع هاد الصهد هذا وهاد الحراره فما تنساوش الى عجبكم la vidéo تخليو لي j'aime تبارطاجيو وما تنساوش تابوناو معايا في la chaîne.